Simona kan iya, oh. di sini rumahnya. Mana? Iya, kawan Philip Simona. Oh. Dari tembok kayaknya main di sini kan. Masa? Gak tahu bisa dijangkit ya? jangan lah. Tapi temboknya kayaknya nggak terlalu tinggi kan. Ya. Udah kemana? Gue tanya ngapain kok mau nguji nyali bilang aja. sebelah kanan ini kan iya dari tembok ya kan belum oh, ya enggak di, di ujung sana dari tembok ayo masa udah pernah kalau di sini oh, udah sering ya main ke sini masa tinggal malam-malam tuh oh pendek ya pen ya udah ya, ya. kapan kau dinyali nyali jumpa orang kita tahu hmm? jumpa orang pun serem kali bising kali ya eh bisa kau edit nanti itu Tidak perlu diedit apa itu ngapain diedit edit enggak yang percakapan tadi itu oh percakapan apa <laughs> serem juga ya Vin ya lumayan Ih, serem juga. yang ini muslim. Muslim. Kelihatan enggak ya? Oh. Harus kelihatan nih salibnya, Pen. Hah? Oh. Kelihatan salibnya ah, gitu. Oh. Kayak muka Pen. Halo. Halo. Halo. <laughs> oh, nanti dia edit ya. Saya apa? Di sini cantik foto-foto loh. Pen, lihat tuh, Mana tahu ada apa-apa ya kan. Gak nampak apanya, pak? Mana ke ujung kita? Sana kita pulang ya. Hmm? Aduh. apa ini? Oh, nanti dia edit seukuran apa ya WhatsApp ya? Anjingnya galak kan nanti nanti gigit pula kita. Kalau sendiri lah jantungan juga ya kan? Kayak gini kuburannya ah, nggak takut. maksudnya cantik Ya, cantik ujung kita sana gitu nggak ngeri kali sana nggak kelihatan jalannya bukan ngeri takut apanya nggak ngeri sana kita jalan ayo biar kau lihat situ situ ada anjing banyak mana soalnya anjing ya reteng sini ayo jalan kita sini uga-uga <laughs> juga sini ya kan kalau sendirian nggak, kalau sendirian bakal nggak berani. ya Oke. Serem juga, Kita kayak keren juga kameranya. Cuman nggak nampak, pen, kenapa, pen? Oh, itu di apa ya? Tapi kalau seru lagi kita keluar dari situ ya. Keluar dari sana. Oh Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus ini kayak mata aku ya. Gambar Tuhan Yesus. Ini tembus ke apa, Ben? Ke itu CM. Cuman jauh. Pernah aku. nggak Enggak ada ular ya? Ular yang ngeri. Ya? Kan? Hmm? Kau kepalamu enggak besar? Apa? Kau enggak ada rasa apa-apa sih? Enggak. Kau ada? Ada. Enak. Sakit perut kali kau? Enggak. Kau muntah. Masa? Aku biasa aja. Ih, bulannya merah nggak kelihatan nggak ada apa-apa ya sana lagi oh janganlah nggak kelihatan lagi itu sawah yang sana nggak pohon itu sawah sana sawah udah ular-ular semua isinya itu udah pernah aku sana jalan dari sini ke sana ini iya, ada kelihatan ya eh ke kuburan jam segini demi konten ya demi konten namanya kelihatan ya ini nih Ben, ini dekat yang ini nih, hampir nampak ini coba nih, nah ini kenapa ya, kuburannya ini cahayanya kuburannya hampir nampak bakal kapan mana kita jumpa ya kan iya yeah. jumpa lebih seru ya kalau suara apa itu kok aneh burung burung ya suara kunting tapi gimana Hah? banyak ah macam apa itu aku normal kok Hah? Kau depan apa aku belakang? Aku belakang. Sama. Ya? Aku. Ada. Iya. Hmm. Ini coba nih. Hmm? Video kan yang mana? Apa? Suka video kan. Aku biasa aja. Tenang pun aku. Karena ini kau nggak bisa merasakan kali ya? Emang nggak bisa. Hmm? Nggak. Hmm. Mau besar kali gimana? Kita ke kiri apa lurus lagi tempat tadi? Ke kiri. Ah, anjing anjing. Anjingnya yang ngeri ya. Gak tahu, gak menggigit si anjing ini. Kalau ada tahu kita lihat entah apa ini. Tunggu aja. Jangan nunggu nunggunya ini. Entah apa. Pelan aja. Gak ada. Pohon-pohon kali. Pohon-pohon gak ada. Kau oh, kan pemain PUBG. Mata awak jeli. Jeli milik musuh. Oh, ini kuburan Kristen, kuburan Islam biasanya banyak. Hmm, gambar tunis, kayak mana dah hantu? Sini cantik foto sebenarnya. Kayak gini. Kuburan Kristen Islam ini kan biasanya banyak. Kuburan Islam biasanya banyak. Hmm. Apa center? Nah. Aduh, nyamuk, nyamuk, nyamuk. Aduh, nyamuk. Nyamuk ngeri sini. ada ya, kosong. Ya? Gak ada. Vampir kayak datang. Werewolf. Ada nongkrong ya? Hmm? Ada nongkrong. Gak ada, Bro. muncul kayak satu eh muncul dulu kalian <laughs> Wah, kunci-kunci pocong-pocong 10 menit juga kita sih gondoruo gondoruo muncul cari-cari <laughs> kunci ada nongkrong nyamuk yang ngeri Jansen Yabe Marison Sima Lango nggak ada sorot apa <clears throat> kunti kunti pocong <laughs> banyak kali bukan dulu muncul dong orang jalan-jalan ke Parapat ya kan ini kuburan kenapa ya. penampakan dulu sekali ada ya ya sini lah kita ya sini tak ah, anjing. anjing ya takut tahu ya eh, eh. ke situ ke situ ke situ ada Lai. ada ada nggak ada tadi yang lewat ah masa mm bisa lihat kau iya. masih bisa melihat masih ah masa nanti betulan pula nggak apa-apa Aguni kan tadi. Guni kan ya? Langitnya pun merah. Bulannya. Itu suara apa? Ya? Burung. Burung. Ada. Gak bisa lihat aku kan? Gak bisa lihat? Permata bigo. Keren, iya. keren juga. Gerak-gerak dari dia itu. Oh iya tangan awalnya ya 10 menit kayak gini capek juga iya. <laughs> ya udah takutnya nanti turunkan kamera datang di babinya kan. gitu. Gak ada bang <laughs> Mending kita cewek cewek tadi yang di ujung jambu tadi eh nggak bisa ngeliat apa gimana ya lewat ini apa ini jam extensinya berarti udah banyak ini nanti kalau diupload ada tempat minuman tempat minuman nggak ada bro sombong semuanya sombong kami ini bunyi gusuk, gusuk, gusuk. ada ya oh iya pantas aku lihat sini lagi sepeda nggak lihat sini sering iya sering sore.